Uma boa tarde a todos, irmãos Mococa. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui. Nós viemos aqui no rio, que a água agora já deu umas baixadas. Mas nós vamos ver o que, que vai acontecer por aqui. O Ed já achou uma pedrinha aqui. Vamos pegar aqui no rio. É um citrininho. Então nós já estamos aqui já enchendo a peneira, olha quanto mais embaixo você pegar aí, melhor, viu? Tira num lugar só e vai para baixo. Então, mas é isso que eu estou fazendo. É, aí tá bom. Aqui é onde o cascai desce. Acho que dá pra ver no vídeo aí a mancha dele ali, um lugar preto. E o pessoal já está para cima ali, já peneirando. Então é... Eu só não estou dentro do rio, que eu não estou podendo entrar no rio. Agora nós vamos ver aqui o Edson, que já está para sair com uma peneira aqui para cima aqui. Baixa bem ela na água para sair a sujeira. Baixa, fundar dentro da água. Aí, deixa a sujeira rodar. Deixa a peneira que a sujeira sobe. Tirar a mão da frente da sujeira, senão não passa. Roda a peneira, faz cascar e rodar dentro, senão não vai, não vai passar para baixo. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui no cascai de cima. Ver como é que tá esse cascai. Hum, uns quartezinhos bonitos já tá achando aqui, ó. Mas também só corte. Outra. Mas as carrinhas bonitas tem um tanto. um aqui que tô pensando só sozinho. Pô. Vira primeiro. Oh, oh, oh, oh, oh, acertudo. Opa, parece que tá pintando, ó. Né? Parece que pintou alguma coisa aqui bonita. Ué. Vamos com as pedrinhas bonitas ali no chão. Aqui na sombra aqui. Olha. Olha, ó. É, mas não é um diamante é não. É um cortezinho muito bonito. Mas parece um diamante fino d'água, né, vai? Uhum. Daqui ele tá um pouco transparente. foca bem aqui, ó. O que que é? Vou ver Corte. Quartzo. Um quartzinho também bonito, parece, parecendo diamante também, ó. Uma outra brilhando aí, ó. mais um defumê. Um mais um bonito. Pedrinha bonitinha nós já pegamos, ó. Opa, vem cá. Não vai passar batido de jeito nenhum. Hum, pegando um pôr no bolso, depois nós dá uma olhadas direita. aqui um cortezinho, um citrino amarelo. Tá até bonitinho. outro também não, vou deixar. Deixa eu ver aqui direito. De repente a gente pode passar por um diamantinho amarelo por desprezar, né? Porque tá o brilho desse. pôr isso aqui junto? Não. Vou pôr. Não, põe aqui. Perdi. É, tem uma coisinha boa aqui. Segura. Bom, deixa eu virar essa perna. Dá uma olhada aqui no que nós jogamos fora aqui, que... Só tirar aqui... Aqui já ficou, ó. Ixi, essa aí tá cheia de terra. Aqui já ficou... Não, dá uma peneirada nisso aí. Calma aí. Deixa eu catar o que eu tô, que eu tô achando aqui, depois dá uma peneirada. Deixa eu catar o que eu tô achando por cima. Eu já vi que já é boa. Catar aí, os bons primeiro. tudo lascado. Vou catar os bons primeiro aí, ó. Outra aqui brilhando. Aí eu tiro. Não vaza pelo buraquinho. Aqui, outro aqui, ó. Vem cá. Vem cá tu aqui. Pedrinha branquinha, Vem rapaz. Vem cá tu aqui. Vem cá. Vem cá tu aqui. Não, Jaca. Vem cá tu aqui, peraí. Ó. Não, olha essa peneira que ele vem pro meio. Vem aqui. Vem aqui. Você fica catando o citrininho. É o pessoal que vê o vídeo aí é capaz de ver algum diamantinho e não achar. Não roda, roda na água. Faz o cascaio andar ao redor dela. E agora bate fundo dela. Aí. Hum, olha aqui. Olha que coisa mais linda. Né? Na ponta do meu dedo. Hum. Aí, ó. Tá até meio querendo escorregar, ó. Quando virar com o perdeiro, você vai ver. Aí o outro branco aí, ó. Uhum. Já, já nós vamos encerrar esse vídeo, pedir os amigos aí para se inscrever no canal, dar uma força para o canal poder crescer. Vamos ver lá o pessoal lá em cima, já achou uns dois, três diamantes cada um. O tá até meio torto lá com a peneira lá em cima. o tá até torto lá, velho. Então esses vídeos não tem corte. É gravado direto. Mas nós vamos gravar mais alguns vídeos. Olha meio que pedrinha azulzinha por dentro, cara. Olha, tá parecendo interessante, viu? O senhora vai ter que dar uma olhada nela. As caixas, né? Não, é, não tem mais nada. É Calma aí. Acho que tá brilhando. Entendeu? Põe aqui. Tô vendo, tá bom. Tirando que ela tá brilhando. Deixa eu olhar aí. Tem umas par delas brilhando no meio. Mas não é o brilho, brilho metálico, né? É, parece aquele brilhinho. Tá bom. Pera aí, deixa eu virar. já nós vamos encerrar esse vídeo, que ele já está na... Peraí, peraí, peraí, nossa, girou, mas aqui ficou. Primeira batada na peneira Então, rapaz, olha, depois que eu virei a peneira. Tá parecendo com um diamantinho, tá aqui em cima, olha aqui. Rapaz. Caboclo não conhecer, fala, é um diamante. É mesmo? Hã? Moer a bunda, já tá a bunda Oi? Mas aqui tem até a manchinha de dentro, cara. Nós pega um aqui que tá aqui no fundo. Será que eu peguei, Peguei um chuveiro de terra. Oi? É, tem muito citrino, hein? Os meios. Então, nós vamos encerrar esse vídeo. E nós vamos fazer outro já já. E os amigos para se inscrever no canal, deixar o like aí. Dá uma força para o canal poder crescer.